а бұл назарбаев бұл қалмақ қойшыда ол бәрі ақиқат оған қазір өзі де қарсы ешкім шығып жатқан жоқ жоқ бұл қалмақ емес деп иә. өзі де қарсы шығып жатқан жоқ иә. мысалға анау айсұлтан айтты дейді мен әкем нұрсұлтан егер де ол өтірік болса сөзі онда нұрсұлтан да дариға да шығып айтар еді міне біздің ханымызды тексеріңіз қазақстан жасатпай ақ қойыңыз анау шетелдің мемлекеттері бар сараптамаға беріңіз днк ны тексерсін кім мынаның әкесі кім мынаның несі деп біреулер жыбырлаған жоқ соған қарай айтып отырмын ғой жел болмаса шөптің басы қимылдамайды қимылдамайды иә ол бір шындық бар сонда ол шындыққа қарсы шыға алмады қарсы дәлелін айта алмады келтіре алмады ана айсұлтан айтқан сөзді жоққа шығара алмады оған келтіретін қарсылық болмады